cuando se sentirían los efectos en su totalidad, por decirlo de alguna manera? Eso fue lo que también Y escribió algo. escribió algo Bueno, es verdad que lo que... le contestó para cuando nosotros fuimos a chequear, pero por eso repartí los chicos de risa porque el gran día de su vida ha llegado. Y tiempo grande, los hábitos homosexuales que se metieron ahí, que si no es por tonto, no es tan malo. Y todos esas pocas de que también lo que querían la isla era de las, los que se cumplieran de, nena. Los nenes ellos querían que se vistieran de nena. Ese la que 大家。